Le personnage principal est Lucas, c'est un ado de 16 ans. Il arrive à Paris avec son père pour suivre des études de musique. Il se retrouve dans un lycée à Créteil avec dans sa classe euh, des élèves qui, comme lui, parlent un, français un petit peu bancal. Ils vont euh, se lier d'amitié, une amitié très très forte qui va permettre à chacun de dépasser ce moment difficile. Il y a le rêve de la France et puis la réalité une fois qu'on est installé euh, dans le pays et qu'on est vu comme un étranger. Moi, ayant vécu 10 ans en Roumanie, par moment j'ai senti euh, ce manque, euh, ce, petit mot de trois lettres qu'on appelle le dor en roumain, qui est à la fois la nostalgie, le regret et, le manque. Et, voilà, tous les personnages des Diables, par moments, le ressentent, nous aussi.